Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Un saludo, me siento orgulloso de verdad estar aquí contigo, si ya lo sabes, llevamos toda la vida. La adelanta con un gran golpeo. La idea era buena, ¿eh? la verdad es que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. La adelanta con un gran golpeo. Uh. que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Una primera mitad muy movida y jugada a un gran ritmo por ambos equipos, ¿eh? No creo que ninguno de los dos entrenadores esté pensando en cambiar el táctico del jugador. Peraí. golpeo. Eso sí que es un disparo. El portero la para. ¡Gol! El portero la para. Messi. buscando amplitud. Cambio de orientación. Pase realmente fuerte hacia arriba. rozando el palo, ¿eh? Gran disparo, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas también. La adelanta con un gran golpeo. El resultado refleja convincentemente la victoria de hoy. Han ganado los mejores.